呃 için bir. Так! Тут я! Helip! Dur! Helip! Dur Martavat! Helip'im Тор? Dur! Dur Martavat! Helip! Helip tut ortada Helip! Bitti Helip. Dur. Helip. Helip. Bitti. Helip. Vaskoy. Helip tut ortada Helip. Vaskoyca. Vaskoy. Helip. Helip. 제가 또, 또, 또, 일립, 일립, 또, 세념, 아니, 아니, 아니, 아니, 세념, 일립, 또, 일립. Vallahi Allah diye. Çoğdu. Hoppala üstünde. Kabisto. Kabisto. Etemedi. Tabi hek elbette ambollar da kottuk tane yedi ambollar da. Hmm. 방방도. 에? 동원. 기묘. Aga kamaranda. Eh? İde bir atır öğrencilere. Beni baytım beni 시작하는특히그하나만보다게에개비치즈사단맛아유 Got any? Huh? Are you? Basta Ila, basta. Ocha, toma naga svekne. Toma naga svekne. Bara, бар tervar. Kim Один. Сас. Вон час. Уте. Бамус. Чу. Зелтес. Успев. Да те. Ди. Ты да. Ты дир. Ты эн. Ты эн. Кербол. Дир ты. Тох дир. Кök у, Тох дир. Бай дир у дибу диру сор бар давайте Ага. Ага. Ага. ба, ба, ба, ба. Ба. мақтау. мақтау. Ба. Хелеп. Эм били идагын ананы хадылы кемде бурага ликкинду. Hayemi. Ama humandı vallahi. Emeği öğreten herhalde. ол оңқабат ей береді мені қаннан ай ол оңқоңдойды да қаннан ай He. Daha kaldı. Çubuğada. Filip. خالته هنا يقك بساله саныыбын ологом жылгата арға темір бет. қалың тыа кетагар бір қатын субы мен тұрақ тиребиппин ол катың сүгәттан кыланна Бір сирге турарың сатаммат кененекей келен ұланлар ыраак сир берегер мен әлем отчоға тиллиэгин қараққа көстебет үйренен Отчаға мен лан берегім. Жанларға қанаттақ жүріз. Көрсібетақ бұдыр атты деуғаннар. Олар ебөккін, олар ебөккін. Оннық бұғы бұаллаға Mene manne hıldara buğulu diye hanava dedi. керәбәт кәғілә ғылу жалы дойдың. Бардағым е болбад, күрегін тұтылаған, айы жиреді. Барда албын көлчін, кейкейіні баттыр, кейкейіні тағастыр, кей кылларда ана арды құлаған. Уруден көңілді кілдірдің. Айылғаны қойын ұлдырдың. Оға өлімей дүктен, өз солын қоғып оқын бағарарым. Оттан білгенен ұлық әстен біп бүккін. Үялттан ұялға, Аластан басқа кәрі мұтын күрді кәрі еғін. Жоның әйін қол жоғылдар. Ол ең бүкір жар асқар әрге тоққолан әрдіған. Әнің уақта ақтырен, ұмы ақта еңі қарылы баққа серідігі себен болан кәрі есіл Оттан мені. Niinkymmentä Minun lavun. En kuttu kalpon nahasataa vappan. Alpunnanan. Otton oltehin vuorto truudoidugo jöksetin naahrıttağım. Билиен ким эн тоюккун истей. Ким эн охон түйнүр күннүр эккетален истей. Кимден янады бат. Кебихи тукам. Борто дойдуга келен баран кайдак кемсин емей. Имеем мәғәлі қанна бары. Қанна баллары. Бұтыстырын өтівері өлігі жоның сәрген. Бағар кәлін бір әмет кеғи сана нағарар әне. Кәлін деген. Бағар кірдік өйден ағықтыра. Өйден әрі. Оттан кемен еғі. ағаты бұған берей уақтақы мұғынан аяқ тұтып ой. Кем? Онна қанна. Анара дойды Мен Мия қабілігім бұды хүлдерім сөп. Чә. Мен баттым сөп. Онен бұрас дейгін. muutama akaarki tukuonya sangarbutan. Cehayan yakka. Бағар кәлін қаған жылға қан оңыран берді аны көрсі ақ бөт. Әте, әте әранара дойдылар Олар әрі мен көрдік әлбаған елақы атын дәрге тиян емін. Жашап, келектақ сербетер кәллебет. Бұтығый. Мәқәлі тағада. Әхі. Оғыттық бұдан маста келдер. Келіп. Бұчта қадақ Бар-бар.